estreno mundial del documental Che Guevara en el siglo XXI. Para hablar de este tema estamos con el cineasta eh, italiano que ha llegado hasta nuestro país, Walter Uliano Pistelli. Así está bien. Walter, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Eh, gracias para invitarme y para poder hablar con usted del documental. Cuéntame un poquito cómo llegaste a Bolivia, cómo fue el proceso en conocer parte de nuestro país y además parte de lo que ha sido también este trayecto que ha realizado el Che. Claro, sí, bueno, la, verdad yo tengo mucho tiempo veniendo a Bolivia, he venido varias veces, he empezado en 2002, eh, o sea, hace 20 años, y realmente tengo entonces un cariño especial para este país, que siento un poco como mi país también. Eh, la verdad es que fue un trabajo de mucho tiempo, de muchos años, eh, donde conocí, bueno, antes todo Bolivia, pero eh, toda Bolivia realmente la he <laughs> viajado, recorrido bastante, pero sobre todo obviamente los lugares de la guerrilla, donde fui profundizando esta historia hasta eh, llegar a poder tener la opción de, de filmar realmente un documental que por, bueno, por mi eh, trabajo, es obviamente lo que más me interesaba hacer. Y eh, hasta que en 2017 hicimos un preestreno, gracias a la colaboración que empezó en este momento con la Videoteca Barbaroja y con Jorge Barón en particular, eh, hicimos un preestreno en Valle Grande mismo. Entonces, bueno, un lugar histórico por el aniversario del asesinato del Che y de ahí, bueno, se, seguí, termina, terminé, digamos así, el trabajo, volví a Italia, terminé el trabajo y con eso después, bueno, una gira de festivales que nos, nos fue súper bien porque ganamos varios premios, participaciones en festivales importantes en muchos países, Quizás Venezuela es más, digamos, lógico que un documental sobre el Che llegue, pero en Estados Unidos varios festivales, en Rusia, en India, o sea, realmente muchos países. Y ahora, bueno, estamos acá para este estreno para cine, eh, que es un gran orgullo para mí que se dé en Bolivia. Realmente fue, fue, no, es casual, fue un logro. nos propusimos hacer el estreno en Bolivia y para eso estamos, para presentarlo el 12 y el 13 de enero porque el documental está dividido en dos partes, entonces la primera parte el 12 de enero, Cinemateca Boliviana, la las 7 y media de la noche, y el 13 de enero, día siguiente, la segunda parte. O sea que en eso oh, estamos. Y 13 de enero, entonces la invitación para la gente que es amante también del cine y de este personaje icónico en el mundo entero ya como es el Che Guevara. Pero para conocer un poco de la esencia de todo esto. En Italia tú comienzas a hacer cine, ya has hecho otro tipo de eh, proyectos, documentales y películas. ¿Cómo nace esta idea de querer eh, buscar la esencia de cuál ha sido el trabajo y el legado que ha dejado el Che y quererlo plasmar en un documental? ¿Cómo arrancó todo esto? Todo esto arranca como un camino personal, no, o sea, no es que realmente empecé, a, vine a Bolivia, empecé a filmar también, eh, directamente para hacer un documental, sino que fue más para como registro personal de la experiencia que yo estaba haciendo, porque yo tenía interés en profundizar este tema, en conocerlo mejor. Y te puedo decir que hasta cuando empecé a hacer cine, el sueño, o sea, el objetivo que yo tenía era llegar a ciertos momentos hacer una película que fuera documental o de ficción sobre el Che. O sea que realmente no es que fue un día que por alguna razón... Te engancha. Eso es el tema, es que yo, bueno, en, mi casa ya había una fotografía del Che en la pared, o sea que ya digamos que <laughs> eh, desde la influencia, digamos así, familiar, por lo menos que me ha dado un primer interés. Después yo fui profundizando esto con los libros de, del Che, los diarios de viaje del Che que me engancharon mucho y que también me me estimularon en viajar y después hice varios viajes y de ahí, bueno, un poco más, siempre más profundizando hasta tener la, posibilidad en Valle Grande de conocer personas que habían tenido eh, relaciones con la historia del Che y siempre más, siempre más, hasta poder entrevistar para el documental los sobrevivientes de la guerrilla, bombo y urbano, que realmente para mí fue en ese momento fue un sueño cumplido porque para mí poder entrevistar a las personas que habían estado hasta el último momento al lado del Che era realmente lo máximo. ¿no? Eh, y además todos los familiares que hemos entrevistado, o sea, varios familiares de los guerrilleros caídos aquí, bolivianos, eh, cubanos, que han caído eh, en Bolivia luchando junto al Che con este gran sueño de llevar no solo a Bolivia, sino a toda Latinoamérica un desarrollo social, todo, todo lo que era lo ideal de ellos tenemos parte de las imágenes del trabajo que se ha ido desarrollando y ha desarrollado Walter ya durante varios años. Eh, Walter, eh, en cine se ha hecho mucho sobre el Che, obviamente genera muchísima expectativa y desde distintos ámbitos, cineasta, mucho de ficción en muchos casos, documental en otras. ¿Qué tiene de especial este documental, el Che Guevara en el siglo XXI? ¿Qué le va a brindar a la gente? Eh, ¿qué le va a aportar diferente a la gente de lo que ya conoce del Che Guevara? Claro, sí, eh, no hubiese dedicado tantos años, 10 años solo de edición, ah, para hacer un documental más que contara la historia del Che, porque realmente, como tú dices justamente, ya hay muchos y hay eh, buenos documentales que cuentan con detalle la historia del Che. Entonces, este, el enfoque de este documental no es histórico. O sea, obviamente se habla de historia, pero no es esto el principal enfoque. El enfoque más es eh, sobre un punto de vista más humano, eh, no solo del Che, sino de todos los compañeros caídos aquí en Bolivia luchando junto al Che y en particular a través de tres, eh, digamos así, perspectivas, tres puntos de vista. Es el punto de vista de los hijos que vieron, o sea, que han crecido, como ellos mismos cuentan, con ah, un trauma, un trauma por haber sí visto el padre presentado, sobre todo en Cuba, obviamente en ese momento, en esa época, presentado como un héroe, pero al mismo tiempo que se había ido, que lo había dejado. Y ellos tenían dos años, tres años, cuatro años, o sea, eran, eran pequeños y han tenido que crecer sin un padre al lado. Entonces cuestionándose sobre, bueno, mi papá sí fue a luchar por otra gente, pero ¿y para mí? Entonces esto cuando eres niño, obviamente, como ellos cuentan, no es fácil, no es fácil y fueron sobre todo las madres, por ejemplo, ah, ah, en, ayudarlos a recomponer, en creciendo este conflicto interior. Entonces esta perspectiva se cruza con la del otro lado, o sea, de los sobrevivientes, que en ese momento eran los padres que fueron dejando a la familia. Y también, entonces que cuenta el otro punto de vista, o sea, cómo era el sacrificio de ellos. Pero el eh, tercer punto de vista, para mí muy interesante también, es que los sobrevivientes, bueno, lo cuentan después de muchos años, pero tenemos un testimonio increíble que es los de los diarios de los guerrilleros, escrito en ese momento, que vamos eh, contando, o sea, se, escuchan en voz en mientras se ven imágenes donde los acontecimientos se dieron aquí en Bolivia. Y esto, eh, sobre todo, es la parte de los diarios que habla de los hijos porque ellos vinieron acá a luchar todo, pero eran hombres, no eran superhombres. Y, realmente el sacrificio y el, ah, extrañar a la familia, extrañar a la, esposa, el hijo. Bueno, estos puntos de vista se cruzan para dar un punto de vista un poco más humano que no se ha contado, la verdad, no es algo que en muchos documentales que se han hecho este punto no había sido tocado, y que no es solamente un tema de curiosidad personal, sino que creo que entender el nivel de sacrificio personal de, estas personas también es extremadamente importante para entender realmente el sentido de su lucha, el sentido de, lo que ellos vinieron a hacer, que, porque a veces se escucha frases un poco así, digamos, que se pueden entender, pero también son un poco superficiales, que eran extranjeros, por ejemplo, los que no eran bolivianos, ¿no? los cubanos, que eran extranjeros que vinieron, que eh, que, eran, que tenían, qué sé yo, un afán de superhombre, mientras la verdad es que extrañaban la familia, vinieron a meterse en una selva donde sufrir mucha, padecieron mucha la, picada de los bichos, o la hambre, o la sed, o las caminadas. El miedo. El miedo por estar rodeado por el ejército. O sea, se metieron en todo esto después de haber tenido ya una revolución, por ejemplo, en el caso de los cubanos, una victoriosa, y todos los honores de una revolución <laughs> victoriosa. Y llegar a tener este nivel de sacrificio, hasta renunciar lo más importante que es tu familia, tu hijo. Bueno, esto creo que es una entrega tan grande que se tiene que entender. Walter, escarbar en este tema de los sentimientos, en un tema tan fuerte como es el del Che Guevara, me imagino que ha sido algo impresionante. De las cosas que ha sido eh, eh, identificando, conociendo, ¿cuál ha sido la que más te ha llamado la atención y te ha pegado así de, wow, qué duro que realmente la han pasado estas personas con el objetivo revolucionario que tenían? O sea, realmente su visión revolucionaria era tan grande que, mira, han dejado pasar esto y eh, han continuado pese a eso. ¿Qué es eso que te ha marcado durante el trabajo? Realmente hay muchas <laughs> cosas que podría contar porque Algo, a es, ver. es, una historia tan fuerte, pero bueno, la parte es de, realmente donde, donde cuentan, explican y, en su diario eh, cómo extraña a la familia, esto para mí es muy fuerte y acompañado a esto el nivel, como decía antes, de sacrificio. Por ejemplo, hay un momento en el documental, spoileramos algo, <laughs> en que, en que Urbano, de los sobrevivientes, cuenta de cuando un compañero, Tuma, es herido y lo tienen que intervenir quirúrgicamente ahí, en el medio de la selva, sin nada. y el médico no tenía ni sangre para, para para, para transfusión que necesitaba, no tenía ningún tipo, puedes imaginarte, ¿no? ¿no? O sea, hay algún instrumento, pero no son los instrumentos necesarios para hacer intervenciones de este tipo. Y me acuerdo que a cuenta, o sea, que, que, bueno, que lo abren y que hasta un punto que el urbano le toca el corazón así abierto y dice no late, no me digo, pues, el corazón ya no late, no, dice ya murió. O sea, eso vivirlo el día a día Después, <laughs> repito, el contraste de haber dejado un país donde muchos tenían alto cargo públicos. O sea, es, creo, un ejemplo muy fuerte de entrega y de renuncia al beneficio personal para mm, lo que se considera como el beneficio de la comunidad, de la colectividad, hasta de otro pueblo, que es el internacionalismo. O sea, realmente lo que ha manejado, que ha guiado eh, los que no son cubanos, obviamente, que, de los que no son bolivianos, que venían acá para entregar todo esto a otro pueblo, ¿no? Porque obviamente, ¿no? para pues los bolivianos estaban dándolo a su pueblo, que es una cosa maravillosa, y hacerlo hasta para otro pueblo, es ese sentido de internacionalismo que para mí es, es lo más fuerte, creo, de la, historia de ellos. Claro, que te ha permitido realizar este trabajo. Te decía, hay muchos materiales que se han hecho. ¿Hay alguna relación con eh, Di Buen Día Papá, que habla ah, también de lo que pasa en Valle Grande? Claro, la verdad es que de Buen Día Papá yo colaboré, o sea, fui asistente de dirección en esa película. Ahí conocí Verónica Córdoba y Fernando Vargas, los directores de la, productora de la película. Y sí, fue realmente uno de los pasos, porque como te decía, han sido varios pasos que me han acercado a esta historia. No es un día, no es que simplemente un libro. O sea, claro, empecé con los libros, pero poco a poco fui entrando adentro de esa historia. En 2004 rodamos la película de Buen Día Papá en la zona ahí de Valle Grande, la Higuera, y eh, fue muy, muy fuerte porque eh, además, pues, pues, así como anécdota, fue muy, muy fuerte como el que en, la película hace el cuerpo del Che, porque en la película el, Che se ve solamente después de muerto, o sea, como cadáver, eh, cuando por, unos días ese que hacía el cuerpo del Che no pudo participar a a la filmación, entonces, como por sustituirlo, o sea, como cuerpo del C, me dieron esta increíble emoción y honor de ser cuerpo del C eh, por unas tomas ahí, por ejemplo, cuando tiran el cuerpo en la fosa donde realmente se ha quedado el cuerpo por 30 años escondido, ¿no? ocultado. Entonces realmente fue un paso más de acercamiento muy fuerte. Además, ahí yo como asistente de dirección tenía que trabajar sobre todo con los extras, con la ciudadanía, con el pueblo, ¿no? Eh, y realmente también eso fue muy fuerte porque muchos de ellos, obviamente todos, eh, los más ancianos tenían recuerdos, algunos tenían alguna relación con, ah, con, esa, historia, habían ido a ver el cuerpo en la lavandería. O sea, realmente muchas cosas se dieron y que también fue, fue realmente un paso, un paso importante de acercamiento a la de historia. De toda esta ruta, ¿cuál es el lugar que más energía en la que más energía has sentido. Porque todos estos lugares te generan, cuando uno va, hay tanta historia en el lugar que se siente eso, ¿no? Y cuando uno conoce un poco más, obviamente cada vez va sintiendo más. ¿Cuál ha sido el que más has sentido, por ejemplo? Eh, es casi difícil elegir porque realmente son varios, pero puedo decir la lavandería histórica. Eh, después, por la película, se construyó una lavandería donde se hacen las filmaciones de, ese momento, porque ahora la lavandería histórica está con la, todo el cariño de la gente que escribe algo por el cheno. Entonces, obviamente, no se podía utilizar esta toda Em, dibujada después como, lavandería histórica, o sea, del momento, de ese momento del 67. Entonces se reconstruyó, ¿no? Pero sigue eh, tenida como museo, digamos así, la, museo a cielo abierto, la lavandería histórica, creo que eso sea para cualquiera que va ahí una emoción increíble, pero te puedo decir la fosa de Tania Joaquín, la fosa del Che, eh, la, Tania Joaquín y todos los demás, la fosa del Che y los demás, y también, bueno, en la higuera, obviamente, la escuelita. La primera vez que yo fui a la escuelita estaba totalmente vacía. También esto le daba un, algo muy místico, muy fuerte. Después, gracias al trabajo excelente de Fabio Giorgio, un argentino que ha colaborado al documental, o sea, hemos trabajado juntos, él, ha hecho los tres museos que están justamente en Valle Grande, en Lagunía y en la Escuelita. Eh, de, la higuera, ¿no? Entonces ahora puedes realmente empatizar con el lugar. Hay muchos lugares, la llaman la ruta del Che, Hay muchos lugares donde creo que quien quiera conocer puede realmente tener un contacto muy fuerte emotivo, emocional con, eh, con, el lugar, sí. ¿Cuántos años hasta llegar a esta obra, hasta llegar a este documental? Las primeras filmaciones que están en el documental son de hace 20 años. ¿Y desde la idea incluso? Del, de cuando tomamos, digamos, de edición son 10 años, del 2009, ah, podemos decir, ha terminado, terminado 2018, 19. O sea, prácticamente son 10 años y es mucho. No es normal trabajar tantos años para un documental, pero también hay que decir que recogimos entrevistas tan fuerte, porque otra cosa que me, me pegó fuerte fue cómo los hijos de los guerrilleros que entrevistamos sentían necesidad de hablar. Porque casi siempre eh, se habla en forma más institucional, eh, se habla siempre del CHE, muy poco de los demás, y cuando hablan entonces, obviamente, es obvio que sea así, hablan mucho más los hijos del CHE, entre aquí hemos entrevistado muchos eh, hijos de otros guerrilleros que realmente sentían también la necesidad de contar, y esto por ejemplo, hay uno de ellos que llevó dos amigos de, su, de infancia y de su papá para que contaran o sea, no sabíamos nosotros, pero llevaron y quiso que lo, entrevistáramos y uno de los dos está en el documental, porque realmente tenían mucho ¿no? que, que darnos, abrieron las puertas de sus corazones, nos dieron una entrevista increíble con hasta cartas inéditas escritas por el padre desde la selva a ellos que todavía no se habían publicado, un material tan increíblemente fuerte que después lo difícil es cómo vas a seleccionar. Cuando tienes 70 horas de entrevistas, ¿cómo eliges cuál partes? Entonces ahí sí que fue duro también, porque tienes que, tienes que hacerlo, de cortar, pero es como cortar un pedazo del corazón de la gente que te está dando su corazón. Realmente muy difícil. Entonces, solamente cuando ha salido un libro, eh, donde mm, hemos recogido todas las entrevistas completas de todos los entrevistados, ahí, eh, que ya ha salido en Italia, en Cuba, y ojalá pueda salir en Bolivia también. Cuando, cuando sacamos este libro, después, eh, por, cuidado por la, eh, por la curado por la mm, escritora Erika Matricotti, ahí después me sentí un poco más tranquilo también en cortar, porque bueno, el testimonio ya se había quedado para siempre en la, en un libro. Ya quedaba una pauta, ¿no? <laughs> Antes de ir ya a la invitación de lo que va a ser la inauguración mundial o el estreno mundial más bien de este documental, tú me decías, la fotografía del Che estaba en casa la familia revolucionaria. Walter ahora es un revolucionario más. <laughs> bueno, una, los cubanos dirían un aspirante revolucionario. Digamos que eh, yo también tenía, bueno, mi abuelo era partesano, se había luchado contra los fascistas en Italia como guerrillero, entonces tenía también obviamente esta influencia, ¿no? <laughs> Entonces digamos que sí, es en muchas eh, cosas y personas que se conocen, personas como Jorge Barrón, como que realmente están dedicando toda su vida a también a la causa revolucionaria, ¿no? a la causa de la justicia social, y como Froilán González y Adis Cupul, que son historiadores sumamente importantes, entre los más importantes, con Carlos Soria aquí en Bolivia, de, la, historia del Che, que realmente nos han dado tanto y nos han permitido ver en el día a día el trabajo de toda esta gente, lo que significa ser, que es la segunda parte del documental, llega a eso, que significa ser revolucionario hoy. Entonces, gracias a todos ellos, esperamos poder tener, claro, una, tratamos de tener una actitud revolucionaria. Claro, y ahora hay tantas formas de ser revolucionario que uno puede ir diversificando desde donde pueda estar, cómo lo pueda hacer, ¿no? Antes hablábamos de revolucionario, claro, el que va y lucha y está en las calles, como se decía antes. Ahora tenemos una infinidad de material para poder ser revolucionario y, por supuesto, para eso, qué mejor que ver este documental, El Che en el siglo 21. Walter, la invitación una vez más, ¿qué de nuevo va a encontrar la gente en este documental y cuándo se lo va a estar estrenando? Bien, como, como mencionaba ah, antes, la primera parte va a ser sobre, sobre todo un punto de vista humano, familiar, íntimo, que no se conoce tanto, entonces es muy interesante, yo creo realmente, tanto para gente que no está muy relacionada a la historia del Che, porque bueno, se hace largo, pero he tenido también la posibilidad de presentarlo en la Seattle University, en Seattle, en Estados Unidos, donde los chicos no sabían nada y hasta hicieron una propaganda en contra, o sea, hubo un movimiento en Estados Unidos, Estados Unidos contra el documental, o sea que realmente <laughs> tenían una influencia negativa, pero que cuando lo vieron realmente se interesaron muchísimo, me hicieron mil, me hicieron mil preguntas, porque realmente creo que este punto de vista más humano acerca, porque todos somos humanos, podemos tener ideología diferente. Cuando hablamos de ideología nos dividimos a veces, pero si hablamos de más de sentido humano, eso nos, nos une. Y esto creo que es una, por esta razón creo que esta primera parte del documental, sobre todo, pero las dos, pueden acercar gente que hasta no tienen ya un prejuicio positivo sobre el Che o que no conocen nada del, del, argumento. Obviamente también a los que son <laughs> seguidores del Che que, van a ver un punto de vista diferente también. Y la segunda parte del documental, que es más sobre la, los cuentos de, de los eh, sobrevivientes, y entonces cómo fueron los últimos días, realmente estos últimos momentos, siempre de un punto de vista muy humano, del sufrimiento que han padecido, la hambre, pero también cómo, salieron del cerco, los seis que, eran, que habían quedado cercados por miles de soldados en tres cercos alrededor de ellos, seis contra miles han logrado salir. Y esta historia es una epopeya increíble que ellos cuentan, y es muy fuerte el cuento, hasta llegar a través de eso, digamos así, a ir más allá del Che y preguntarnos, como decíamos, qué significa ser revolucionario hoy. Y hay muchas maneras de serlo y el documental termina con esta, sobre este punto, entonces estimulando un poco, creo, cada uno de nosotros a ver si, si quiere tener una actitud de ese tipo, ¿no? Solidaria, ah, etcétera, revolucionaria. que tenemos dentro todos, ¿no? Exactamente. Entonces, el, 12 de enero, jueves de la semana próxima, Cinemateca Boliviana, a las, a las 7 y media de la noche, tres, primera parte. Segunda parte, 7.30 de la noche, el día siguiente, el 13, viernes 13 de enero, eh, siempre en la Cinemateca Boliviana. Hoy empezamos con la preventa, así que se puede comprar. Son las únicas dos eh, que se va a tener, las únicas... Sí, eh. al momento sí está el plan de tener esta presentación así como algo único, estreno, estreno mundial. Después veremos obviamente otras, otras posibilidades, pero sí, por, por, por ahora es esto. Y entonces invitamos, obviamente, también, siendo que es una sala cinematográfica, no, tiene infinitos <laughs> asientos, de, acercarse lo más posible, o sea... Antes de que se termine, Claro, antes de que se termine. Todo. ¿Y dónde puede encontrar la gente las entradas? ¿En la misma Cinemateca o hay alguna página web? donde pueden...? En la misma Cinemateca y a través de los medios sociales de la Videoteca Barbarroja, que como digo, ah, está apoyando con la distribución del documental, entonces pueden a través de la página de la Videoteca Barbarroja o directamente en la Cinemateca. Hay también un número de WhatsApp, bueno, pero lo encuentran Entran también ahí en la página de la, Biblioteca Barbarroja. Entonces, jueves 12 y viernes 13, la invitación en dos partes para que pueda usted eh, ser parte de esta nueva forma de contar y conocer otro otro matiz de la historia que tiene el Che Guevara y todos los acompañantes que han sido parte fundamental. Walter, quiero agradecerte por estos minutos, estoy seguro que vas a tener un lleno completo. Nos vamos a sumar, por supuesto, a todo ese trabajo que se viene desarrollando. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Milton, muchísimas gracias al canal para esta invitación. Gracias a todos los que nos han escuchado también. Gracias, muy amable. Entonces, así se ha realizado la invitación para el estreno mundial de este documental. 12 y 13 de enero en la Cinemateca Boliviana. Las entradas ya están a la venta. No te quedes sin la tuya porque solamente va a ser la única vez que se va a realizar. Ya después se anunciará quizá en otros lugares, pero por el momento es la opción que tienes. Nosotros, después de esta entrevista, hacemos una pausa en esta primera edición de Noticias.